l l e l u j e s u s j e s u s Hallelujah. 主啊，我哋嘅父，主，我们的父，呼叫你儿女跟随，圣经如此靠近。 渴望我们能看见主啊，我哋嘅父，再一次嚟，主我们的父，呼叫你儿女跟随，神经如此靠近，渴望我们。 能看见，从我哋嘅座位上面起立敬拜。你是心事，从未离开我。头先打开咗手嘅，我邀请你继续打开手。天赋我心靠你，你是良善，吸引我到你面前。 天赋，我敬拜你，你是，你是心事，从未离开我身边。天赋，我心靠你，你是良善，吸引我到你面前。天赋。 我敬拜你一次又一次，一次又一次的跌落，没有一次不被你所拯救。你看顾我落下的每一滴眼泪，没有一滴不被天父转流。 我的安慰，你是心声，从未离开我身边。哎呀，天赋，我心心灵。求你触摸我哋嘅弟兄姊妹。你是良善，吸引我到你面前。天赋。